Ele veio pra fazer muita bagunça. O nome dele é Cachorrinho, fia da puta, fia da puta, fia da puta. O cachorrinho, fia da puta.